mana yo'limizni xalqimiz qayta ishlab yotibdi samarqand viloyati nurobod tumani o'rtamiz qishlog'ini yo'li bizlardan pul yig'ishtirib sement sotib pashna qilib bu ishlamayapti davlat degan narsa qolmay qoldi hech qanday yordam bo'lmayapti bir biri rayonlarni yuqorida barini ko'rsatgan bo'ladi prezidentimiz boshqa vazirchilarimiz tegishli idoralar to'g'rimi Samarqand viloyati Nurobod tumani O'rtamiz qishlog'ining yo'li bu. Hozir shu hashar yo'li bilan ishlarimiz ketyapti. Yo'limiz hozir ta'mir talab bo'lib qoluvdi. Hozir qishloq tomonimiz o'zimiz hammamiz ehson qilib yo'lga deb harakat qilyapmiz. Qani bizlarga shu texnikalar bersa, ana qilsa, yordam bersa. Nurobod tumanining hokimiyatidan bersa yordam bersa tosh sement hammasi qolyapmiz endi asfalt yo'q haqli juda qiynalyapti shuning uchun qishloq e, ahli hasharga chiqib hashar yo'li bilan yo'lni yo'l ta'mirlanyapti qishloq o'z hisobidan nurobod tumani tabi sıçradaki bitki yolu gibi anlıyor. Kaldığımız pinyanlardan şimdi yol, yol yapılıyor işte buzları. Rastlatılıp yamalardan.